ndizamanya zetu simapolo harold kaija kakubuzeko atetandike program uh, mikwano gyaffe wetuli mbuwambe mm. njawo twala omukisa guno okubalamusa timwasiza mutya mikwano gyange abanoonyezako akalulu ka east africa ennaku zo twawomulamu olwokungubaga mm. nejo nafunye omukisa negattako negatta ku bakulembeze abalala netugenda okuba nga tusayininga ekitabo mm. ekya jacob olanya era mubaka wange mwenamusabidde mm. tiwatuuke wa mukama katonda amutegeeze ffe eno ebintu si birungi <laughs> ekiwandise mm. so nemutegeeza era njakwebaza n'emikwano gyaffe ab'oku dream restaurant wandegeya era ono kyatubuuzaako eh. nti banainabo nayise akawugezi <laughs> eh, omanyi bakujjukiza mwenkya bakusatu olusobaa eh. tinkyaba kusatu eh. fe twakoze eki twatwate eh. twatezedda naliko nemityana ne bangamba nti bajira bakusande mm. nali ngenze okuchalira deputy speaker wa central division mm. na FDC na nambuze shamimu na abakulembeze baffe abalwadde walo nagenda mu family y'omwami kigundu mm. mu mm. blaze wa FDC yakwa accident muruka ne mutema mm. ne bagenze bamuzaawo kisobo ngenda okutuko yo kusande mm. nga mm. kuliko okusaba kwa pastor ngaze ndi a ah, a ah, nangamba mukyala Mm. kunotavaho kwakulabira okay. akati noza kandumire mukyala kigundu hey. Eh. omwanadu abyejjako nti bya mukyala mukyala kigundu ne haja yetwaziraffe twagenda yafa tugenda tubuuza ku bantu be mm. ne bampe <coughs> ebibala ne bannamityana bonna okutwaliza wamu wali omuvuka bamwita wa uh, uh, si, si wakaima hmm. bamwita mm. wankima okay. alizigoti atunda nyama hey. Eh. e, eh, anyamba tubeerako tubeerako okay. so mikwano gyaffe mwena mwena abatavaako aba hmm. mutuwa mm. amaanyi mwebale nyo mwebalire ddala katukubaganye ebirowoozo ebirungi bafunye ebizibu ngeri ebya bulijjo mm. mugume haden okay. mm, abafunye ebirungi temweyibaala okay mm. kale atulaba ku sol tv bwe tyo tandise program omubaka wa pulezidenti wanatuukirira tujja kubanga tumukwanjulira uh, tumuku era program egende maaso ekwajje um, olunaku olwokutaano wiiki ejja uh, twategezeddwa nti omubiri gwa owekitiibwa jakobulanya olujja okusitulwa Uh, gutwalibwe ku kyalo gye bamuzaala uh, lagoli um, omoro district naye ate njogedde wali nti budget oba embalirira eyamaziika ga abadde sipiika eh, eyogeza bannayuganda obwama ah, obuwumbi obubiri mwemitwalo eh, mmiliyoni kikumi mwabaddemu aba eplus bano bebategeka eh, omubiri n'okutegeka entambula yaagwo byonna ebyo ah, mubaddemu bajeti obuwumbi bibiri abiri mu mukaaga acholi parliamentary group abo uh, babadde baweredwa obuwumbi 313 uh, ah, wali wakachika kategeka ebyensimbi simanyika nokwate uh, eh, kakola kyo ba finance mm -hmm. committee obuwumbi 2 million ye mugabi million 2008 mm. uh, security ibyo ah, uh, byo kwerinda obukadde 158 ne million eh, ne million 15 amafuta uh, agagenda okukozesebwa uh, babadde bategeseeyo emiliyoni uh, kikumi abiri mu nnya ensimbi ezo nga bwe nkutegezeza hmm. uh, ku social media nawalala wonna ebigambo byadde bingi nnyo hmm. naye ate uh, tujukire nti entegeka ngaeno eri muteeka era e, e, e, okusinziira ku wekitiibwa minisita babiri emiri babalanda yagambye nti eh, yagambye nti kino twakikoze olwokubeera nti ah, twagala kuwa omukulembeze bwaffe amaziika agajja mu kitiibwa kye kyekisooka mm. ate nagamba nti kiri ne muteeka mm. bwe twakebedde ku teeka erya pensions ah, ah, parliamentary pensions act ligamba nti sipiika bw'abanga afudde oba deputy speaker omusaala gwe ogw'omwaka Ah, bajja kubalirira ebitundu asatu ku kikumi ebiva ku musaala ogwo ogw'omwaka bye bigenda okutegeka amaziika ge naye bweogenda okubalabalamu bwoti ogenda okulaba nga lazima ah, mulimu obulyabo bitakwatagana kuba mm. bweobalabala obuwumbi bubiri mmiliyoni mm. ah, eh, kikumi mm. eh, eh, mbwekyo ye 30 percent ekitegeeza nti mu mwaka gumu sipiika mu mwaka gumu sipiika abeera afuna obuwumbi obugenda obugenda mu buwumbi musanvu n'ekitundu hmm. ekisoboka okubanga ekirowo ekyendowooza nti kyandibanga tekisoboka oba oliawo tutandikirawo wenyini eh. tuli wakati mukungubaga naye bwe tudda mu kudikasinga hmm. bino tebera mpisa mbi kayija yes bwe yalibadde okusookera da yali eh. purezidenti wange emakerere eh. mu class yaffe ya masters of arts in economic policy management ah, omukyala prosi nampija kwali hmm. ndoza lakagaga bajeti erobajetini eh, <laughs> yabasobera omanyi bajeti zino hmm. njagala okutegeeza abazikola nti okusookera ddala zivumaganya abafu hmm. era abantu abamu mukuteesa omukulowooza okwangu balowooza sente ezo zeyowa famire zo yafudde mm. nenga botunya kuno hote kuliko sente mm. temuliza fani zikwasibwa muganda we mm. mbwa spending eko mm. era abazitema atema bibazi kola ki beba manyi bwezi bwezi sasanya era eh, fenna tutuzisa abafu abango omufu wa milioni bibiri eh zibagaye bibiri abiri mukaga aba e plus yes mm. milioni bibiri abiri mukaga mm. package erimu ki mu miliyoni ebibiri abiri mu omukaaga kubanga ffe tugimanyi nkola ya wano mm. ti abantu sente baziyisizaayo nabo ne bazikima oyinza okwesa miliyoni kikumi mm. ngaaliwo ensawo z'omuntu kyovala abantu abamu sente bazifunayo ne zibaggwako mm. kuba bwe otunuya mu kufa okufaanana bwekuti nga gwe ofunamu bufunye kijja kuleetera abantu abaagala eggwanga lyabwe tutandika okulamanga bishop tutu mm. bishop tutu bamuwa state barrio yeah. najja n'agamba nze saagala okuziika kwange kubeere kwa bbeeyi okusokera najja n'agamba nti yagana ne kesi olw'obutonde bw'ensi mm. e, aha yasooka n'agamba njagala mugende ekatale mm. mujeyo esanduku enabe singo kubere bey entono mm. E, esingo kubere bey entono katwina butugambo ebey entono ya milioni 10 mm. yana na ayogera no muti gwa paine kakati ngina kuba ne yamaliza nga bamukrime ba yeze andi yagaba kwa walwandu kutambuza omuchi mm. omufuba kutambuza kadwa oh, okay. yeze eh, he eh. mm. okuzika mm. udaoga mambo okuzintana mm. ya sente bwezi tinaga nti aa ah, ntize banjoke mm. bagirevu gino kulanga abantu ba muzika tuwenkana tairo mm. tojja tugamba mbwe yentana wajizimbisiza milioni zifana bwezito mm. naagamba bajemu emotoka zino zimotokedi mm. bajembino naaga nti aha flag eno ezozo bazirekemu yeah. Mm. ezokusawansi yeah. Mm. kubanga zote ziliko sente mm. nero inzo okusanogera obuza ku budget ya South Africa mm. nga abantu abakerangwa okwamusa okwa okusafuraga wakati mm. nga wanzo gabuli omuyafunanga milioni nga kikumi era ngaeri abanoonya okulya so katambi olaba omusajja yagezaako wambi okukola erinnya lye mm. ng'abantu olakuba erinnya lye lye libeeramu olanyazi budget nenga teri muganda we teri mukyala we teri wa ruganda lwe ali na ku komiti ekwata ku sente mm. kakano jano tugamba finance committee hmm? akakiko kebyensi e, eh, milioni ebibiri mwana mwomunana mwemitwalo nsanvu mm. zezokutematema ze, ze ndi okunyiga kalukyera tubalebalemu naffe zisigaba nenzijukira ekyamwami latiifu mm. beyagamba nga batemyetemye bajeti ya, ya covid senga tetufunyeemu okakana paliament ewedde nga bajiwadde emiliyoni agaga naye nga kyava yayogera muplenary mm. kakati waliwo gye nagenze nendaba ng'eriyo sente zibalemi n'okunnyonnyola No, ndoza nziteme teme mu. Oh no, the, the, uh, wano wajinga abana bakiwandize. Echo. Eh, ndatwa go. Teme teme mu obolya nkujukize muko. Yes we. Um okutema tema mu katono, mm. mangu nyune mbiro. Mm. Sitting and ushering. Mm. Um e, million 2 mu mitwalo chinana. Sitting what? He, sitting and ushering. Kumukuru gusokano, ogusokira dala. Emikolo jiringe jiri jamirundi ngesatu. Jiri, jiri, jiri, jiri, jiri, jiri, jiri, jiri, okutuuza abantu nokuyingiza abantu kyonjaga abantu bakitegeere abatuuza health service miliyoni 13 n'ekitundu ceremonies miliyoni 123 ceremonies yeki protocol miliyoni 3 kakati ceremony protocol nda si kukata mugasi byembuuza ceremony mpole protocol kyeki anti kyebyo protocol miliyoni 3 mwemitwalo nkaaga A plus service. Kwa kumbu ya nyo. A plus service. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah nja tugene mpola. Mm. Mirenga musumba. Imi <laughs> ya mukawu. Ugambi protoko. <laughs> Eh. Omwechi basa suza. Binebye muyenga. E, kwe kugamba. Ha, mm. ha, haba minisa batu ulawari. Mm. Banoba MP. Yeah. Banoba achika. Mm. Ezo milioni chi? Mm. Mgena maso. um e- emuyinga uh, a plus funeral services mulundi eh, gundi esoka package esoka mm. million nsanfu muta mm -hmm. then kororo kororo grounds jagenda okutwalibwa mm. decoration emitwa uh, e- million eh, munana mu mitwalo chenda sitting and ushering e- million munana mu mitwalo 10 sitting and ushering eh abana abantu uza abantu eh million munana si wabiyao kale ceremonies million nyama mitwala then accreditation million abiri mukaga eyo kuwa abantu bukadi nti uh, mu mugendo okujja injagala koboza anjagala ah, ah, ah, koboza mm. waliwo omuntu gwalayo wala kufa mm. ngali ko taga mbugo your minister your mp accreditation bukadi ndoso bubayi zibera a a zibera workshops mm. nibagamba ah, ah, abayingira beboka betukola ki betwagala ku mufu balina abantu bagenda okugamba nti bano bano bebalumiddwa bano balumiddwa mpola bano balumiddwa nnyo tumanye tubaclassifying negune tags tugende mumaaso waliwo construction oba bagenda kuzimba kikololo milioni 19 sinyingi protocol milioni 19 first aid milioni 10 kyekya 19 ah, milioni 19 yeconstruction construction ikororo okay mwakaruze tukiza construction of what aha uh -huh. uh, finance subcommittee miliyoni abiri hmm. subcommittee mm. mm. eri mm. enene nyo ya bibili health uh, service omuli covid 19 protocols million nkaga publicity million 18 A plus era funeral services publicity e publicity million 18 ngo sura sente mmeka okugeza so kondeke A plus funeral services million 15 mwemu ekololo ku mukolo gw'ekololo ngende maaso <laughs> tugenze omoro omoro no ya kaumbi kamwe mitwalo 10 akubatide no katematema ne milioni 10 nibagane nibagane bakagatao e eh, katike batemetemo no decoration ni milioni 12 sitting and ushering milioni 18 mitwalo nsambu ceremony zi milioni 13 mwe mitwalo nkaga fuel and coordination milioni 12 munya construction milioni 3 protocol milioni 2 mitwalo 2 funeral services omoro bilioni emu 1.1 bilioni funeral services geno miliyoni emu mwemitwalo nozo mwemuli ebyokulya n'ebirala byonna bwebityo bilioni emu mwemitwalo kumi kakati ku ah bwebityo actually parliamentary group miliyoni bisatu kumi na satu ah, n'ebirala religious leaders abakulembeze b'eddiini mhm. miliyoni kumi n'emu head services miliyoni asatu munya byebyo omanyi gundi uh, abangereza mm. oluyimba lwabwe olweggwanga bayita god save the queen mm. tunavaano nakubuulira lwaki balutuma bwe batyo kate nno eri abagamba wali tugambidde eddala mm. naye kupapula lwomu nga lwogera ebifaanaganaku ebyo omukyala ps wa health agambye mm. tetulina ssente zakufuna basawo mm, zakusasula basawo Hey, eh, tuhaya tufuna eh, okuba hey. okusasa wo baina awaliwo nabo ne balwa najira byo yes naga tuhaya mo hey. Eh. karijere interesting tuhaya mo waliwo be bayimiriza hey. ku mirimu aha eh hey. ebalwa jira kakati no wandika mm. budget efana bwetu mm. jempulide nti bajitemi mm. a mpulide abachali ku parliamentary group bagamba mbusendeza walawo yasongedde mu milioni esuka mwata mm. zibagamba ki kyene mukugamba mu budget yeyo eri abagenda okusa sementi ku site abagenda okutandika ebizimbeafunye eh, eh, eh, miliyoni ataano hmm. miliyoni ki miliyoni kumi ze mbadde ngamba abantu nti okufa kwolanya kulina bingi byekutuyigiriza hmm. nti omuntu yagenda nakola kampeyin afuka vicechairman wenrm hmm. omusimayi museeke yatudde emirundi emeka nalwana nafuka mp womoro simanyi oba abadde yasobodde n'okwebaza abalonzi n'akola kampeyini yali esinga okubeera enkambwe mm. n'afuna obwa sipiika n'atuuza entuula ezitawera ki mm. kumi mm. ekyo kibayita omuntu waali badde okiyigiramu nti omuntu oyo bwe yanoonya ebifo ebyo yali tayagala kubituulamu mm. kukola kisanja kye akimaliko bwomala okimanya mbu yagala okukola ekisanja kye akimaliko bwe tugamba eno ensi tesana twemazaamu mm, mm, mm. ngamba nnyo abantu nti nze mba nsaba katonda sira kumusaba ssente musaba katonda wange mpa amagezi gewawa sulemaani era olwo omuntu bwaŋŋamba nti wakoze ekyobusiru mpulirawobi mpulira nga njagala nakka nti ndi musiru kitegeeza kalonda kyemusaba takimpa oli bwaŋŋa nti ndi mugezi nga nze mpisa emikono mumaaso ne katonda weebale kyenakusaba okimpa mm. maama ange weera yansabira omukisa mu baana ba yakobo yansabira gwa josefu mm. era kukolaki kuyamba kukwasizaako balala obayambe okubeera obulungi mm. so nti naye abalala ndoozi abeera basaba katonda eh? nga bagamba baga nti abantu basatu bagendewa katonda mm. omungereza omuzungu bwatukayo namuga nti abadde akanyi kamanga ekindese wano zinjagala magezi nagamba nga kuwadde omuwalabu nagamba nti aa za magezi sigenkolaki sigeneetaaga zimpa sente omuddugavu namubuuza tekokokya nti zembadde mperekedde ku bano navayo buggo akokagero ndowooza e, mandera eh. mu kitabo kye the long walk to freedom ayombagana ne lekicara omuzungu mm. ku university yera kula BA bachelor of arts that's bwamubuza lekichara namugamba mandela ku sente ku magezi le sente olonda wochi naga nonda wo sente namgo oli musiru twajono ngendaga arode ga magezi ngalina mm. kati kiri kye kikola ki kye kiddako so okudda ku kina ekintu kyaffe ndi kino kissa ku bantu nga bavu mbera je balimu nga mukyatwala simanya parish modo mm. nga mukkiriza nti abantu ebitundu ana ku buli kikumi bamala omwezi nga tebakutte kuki hmm. ku siringi mm. mwagala bayingiza mu enkonome ya kash nobawuliza bino kati abantu baletera hmm. okuwalana no i'm telling you no. what they bana singa eh okirabamu engeri yokwejalabya and no a sinze wala hmm. mm. namo mwenye wana mwe mukimanye mm. neje mujita mm. feedback aje muulira mm. olyo gola ganti ah munange bakoze bulungi eh? oli kuwanga abasoka abantu bazise mm. nibagenda nezo companies bogerako nibalamuza amakesi nibababulya nezi package nezi package package zili written kabuze no package zigenda mu senteze ezenkana bwezi kyobungi pake abantu bamanyi muno mulambo bwe gusigala mu fino home gwa mitwale 5 buliki mm. buli nako bwezi bwele nako 10 gaba mitwale aga ekisinzira mulambo ki ah, mulambo gwani no mm. no no mm. bajisao e body bajita body Budulunako. Uno, hii, kati, <laughs> kati, nenda, umewale, hane kati ni muku gamba. Aa, no, ni muku gamba. <laughs> Walwe bintu abanafe, mm. eh, bibali mkukora. Mm. Ngabile etero umuntu, okuetuga. Okuabika. Chegambe de kuchida kutani kide, Bishop Tutu. Bishop Tutu buataya galabi, ntubifana na webit. Mm. Kugenda kulinyalie. Mm, mm. na describing okuzika kwe ndoza abantu abatulala baga okusigaza amanya gamwe mm. mulaka ndoza obudde butuuse modifying e obose ku ni rough budget eh iyo kuzika ko eh. mbu kinoza sikyagala kino sikyagala kino sikyagala otherwise nti abaali badde kati bakya discussinga ligase nogamba oyina akapeke e-, e-, nawulidde kuwolanya ekyekyo uh, ne bwe kinakolebwa abantu tebasobola kivaako ah, nokyasanya uh, uh, ekitiibwa mu wiru zezomanybaziwaagamba ah, eh, mm. nti amuzeyiakakatiwaleddaa ah, bwawulyanorepublic eh, figure no mm. bishop tutu tebakigoberera mm. anti South Africa bali nyumu tradition uh, no, no, no, no, he was a religious person mm. eh? mm. naga abana nze mbarabi mm. ng'amaziga gagenzeeko mm. ng'alaba sikanda ezigenda amawule kugira nti sente meka ezakoleddwako oh, katiaga noona abadde alwanirenoyinza ah, ah, eh, obutawandiika figures mm. naye noja sketching eyo mm. nga wola gundi tutu bwegamba kino kijeemu kino kijeemu kino kijeemu eh? kakati bagenda bakijjamu ng'oyine bwayagala okubba it becomes modest nengi chiruki kabubi inti abantu uh, tuba nenye ukutege kwa kubila neta kakato labe mwuzi ah, ah, baga nyo akati ubogeno nyiganyi kulaga mwuni mm. mokoro rugudo rugudo mm. uru tebologea directly ino mm. walubika kuwa habea ndaiti mugina kuro rugudo wacha ndwa gendoke mkuzika kwa gundi tuafunye mchi urugudo aya mawea muzino sente mm. mula kamwe muli ne sente ezili mu kuzimba nyumba yachi ya yeah, yeah, yola nye randoza nekibate chiruisa ya mfu mm. batukenge nyumba yyo bange yeah, UPDF yeah, Felix ya kulachi hile mm. ifana ye maso kukulaba mwija kutuwa nga vyanjawa mwuzeba yeah. kamutuwa yeah. muganda we mm. kakati ewe tobi tuwe you know we, tu ino kutuwa mfuka transparent waji tumanye mbuzinochi sente zikulachino nebi intubino byesita z'abannansi bibaleetera okulaba nti ne tugenda nga mu animum farm nti abakulembeze bagenda mu buyinza bo obulamu bwabwe butereere obwaffe nga tebukoze eki kati oba tokyali mukulembeze gwenyini oba wetaasa kati bweddako nakino kyobadde oŋŋamba hmm. tukubaganyeko ebirowoozo hmm. benefits ezifunibwa omuntu ng'amaze okufa hmm. wanobadde kubuuza lightly tuliba muwa security bajimuwa pakadi eh, anti pa, anti anti pakadi mm. mm. kwa singa bakuwe miaka mm. Eh? Na chemanyi che chemanyi bwana kaija muteka e, uh, muteka ibintu bino mu ebiri. Anti amateka tugamenti lwaki tebigobererwa ngabe ebiri muteka. Apollo. Lindako wali pensions parliamentary pensions act erambise bulungi nti speaker ne deputy speaker babanga afudde mm. ebitundu asatu ku kikumi ebyomusala gwe ogumaako mulamba bibigenda okozesebwa mu teekateeka y'amaziika ge mm. kyetugenderako baneda ndozawandibadde ki ekibuuzo bwe kibeeranga tulabanga sente zo nyingi tubagambe nti muziddemu muzitulemu muzikendeezeeko wa muzongereneda kakali kuno okuziika mm. tekuli mu paalamenti kuno okuziika kulum president's office no eketaringira gundi yona ali kale sawa zino ali kale sawa zino mm. kuri kutuzo ntuja kutuka tuzifumanye mm. kwao baba abafiridwa sibi bali mukoteka teko mm. kuzika kwao yeah. mm. ngate mulala yateekateeka mm. eventually gweoli munnamawulire mm. ojja tuyambako mike kaaliko ejo tuwandikira kaddako mm. why mwaimuyewa why mm. parliament did not organize the barrio akuba ntu ajja kkaagala kubaolutegeka lwalondebwa oh. president yes nga lukulirwa ki organizing committee yes nga lukulirwa honorable minister yes naye nga ate wali wadde olowooza embwe ekyade hmm. kiddusa okulonza speaker omupya hmm. ateketeka okuziika hmm. kwa munne mm. nenga ah, mbuye kimunoza mangu atuzo olukiko olunamujukira choke ekyo eh, eh, mm. kyade kikulu olukiko olunamujukira mm. hmm? so nti these number eh, is no numbers ni muganti abantu gundi america ina eteka erigamba nti ba senators ne ba congressmen mm. tebakole yo teka eri basa mu mbeera eyenjawulo ennyo n'abantu ba bulijjo tebala tebalikolanga nga mmwe liringa eribajjako nti neribajjako ebizibu hmm. nga mwe tebukyasakuwulira bizibu bigenda maaso mu ggwanga ng'ate abala biwulira aa mukole etteeka liyinza okuba likwawo kaliverage katono naye ngera kumpinoli nti aa nti abantu anaafanga waba mukozi wa gavumenti mukyala we anaakimanga pensioni ye mm. siwe kibeera mm. bagikima mm. nuno akima ekyaki ffenna nga tukima pensioni mm. eyo nayinza okuba mitwalo ebiri eri etaano kumi kakadde ngaekyo bwe kiri mm. naye nga si pureyo zolaga nti nga ziringezaga nti omuntu ngaalinga bano abataavawo yino muba mutaddewo class classes eh, eziringa babuzozini basafusi mm. ngeri abala balina okubeera mu apa klassi nga balayi wansi so nti obwo obutali bwenkanya obuli designed nga buteeketeeke mu mateeka bubi eri eggwanga bubi eri eggwanga buleetera abantu okuwalana buli gwalana nti abo eh? abalina n'abatalina abo agenesi wi kalinanawokweraba wi obirawolusite mu families abaavu babebwawaala omufu afudde bebebikira nabebikira n'abagaga bebikira bokka Hega hata taxi na agenda muzawa mm. bali basinkana mu parking moka bakoleka convoy. Mm. Echo te che kizimba gwanga. Amangulanga gagayi ku Ukraine bagalumba. No abanasi bonna na ade bweru badda barwane. Wabira we kintu ekibagatta nti tine gwanga nange ndifunamu. Mm. Ni oli bwa uli yange gwanga lye. Waliwo emirambo ejiremere mulako. Yeah. tuzo tyo byule nga zene yeah. zikoze echi mm. zikoze eh waliwo abalemera ebweru iyo mm. nade njogera ne mkwano gwange lawyer lo, Ivan Boyer gil president we makerere waliwo musango njago kunyumiza gwe tugezaako okutwala mu koti mm. nawe na, nanyumiza omwala bana abali e Dubai yamukubira namuganga njagala kunyamba mm. nyiza n'obuta n'obutasulawo ne bamutachi nafa na n'omulambo negulemu okukolaki okudda so those things happen kakati bwe balaba nga ate abateekebwa mu buyinza tulina kubeera nga abali mu faamu hmm. abagamba nti embizzi zibazita gundi sinobo mbo eh, hmm. banywa amata nga aba tebakolaki hmm. mbubaganywa olwokuba bubu balina okubeera n'amagezi balina okulya amaki amaje yes eh, that inequality tulina okulwana okulaba mm. nga tugijjawo ekyo njagala kisaba buli omu ali kukulembeze oba okulevuka nti nze ba nali mani tugenda kubeera no weekend ocelebrati nga musajja kati bwemuteeka musikano kati mpulidde bagitemyeko milioni lusanvu hmm. olusanvu batemye ku luliwa eh? kuba nze singa oŋŋambye hmm. nti aa abekika kusendeza okuziika bebagenda okukola ti siramu na traditional activities ez'omutugo bwe nti olabya dda nga abali ekampala fe bamusiba matayi mm. fe tugenda okukwata akasente katubere muki kati abantu bayitenga ku famiry age a oyo mufu bamuzikisa sente ki mm. ngaolinga alowooza mbu entaana mwali ya sente ezo ekitali kituufu ezo sente bannaffe zemufa nazo ezagala okubagira mm. ezibemazaamu sente za kibi sente nfu sente zigenda tuleetera obuzibu mm. so mbasaba twekube mumpulidde bayinza okwogera okugitema one billion is very good singa zezikozesebudgety one billion is fair enough mm. ebyo na byonna obirabe abafuna savi bajja kukola buli omw akole kubanga ngenda kuziika mm. ngenda kuziikolanye mm. nange ku budget y'amafuta kwendi eri abantu bwe bagenda okuziika ah, bwena zino bajeti fana bwezito mm. ekitegeeza gavana bwe yafa zali zifana bwezito mm. ne party president wange ne secretary general bagende kabalo kuzika teri abawasendeza hotel teri abawasendeza ki nti abantu nga balumiddwa omuntu nga akutte ku bantu ngolanya bantu baakutteko abantu bajja kujja naye akati bw'oteekawo elementi nti waliwo abafuna entambula gw'okendeeza n'abaziisi nga buli omu alinda akasimu bamukubire nti emotoka eri wano bwosaba ebigambo byoyitaaguqualitation oseeko sente weyaga n'okulozesa abaziisa abamu tebagenda bakkiriza kuyingira kuziika baganda bange bagenda kubakkiriza okugenda okuziika mugende muziike naye nga bannaffe abawandiika gino emiwendo twebaza bannamuli okubijjayo era manya noono yagiriikinze mugifune oyo yayagala bannayuganda yafaanagana nkalo ka vidiyo kinalabye muntu yaso okampa ngabonyuma abantu katomtola ngasosizo kataza mm. kuwa sosio na kampa benaka opening au katono ninda wako budoni ndo za Nigeria ne kumasa kama ono ka download mm. kati banka lawa ku TV kabakaza nyange gwe ngamba eh eneza eh, kumkutu kwa inga panna ineto ni omuntu yampa akantu kane nakusatwe mabega mbadde nakone nga nze ndo za temuli kantu mm. ngoli atonyeza ku munne ebiki Oh, amasanda ge eh, eh, si masanda amoke ekipiira hmm. kati eggwanga erifan kati aba abookya ebipiira yawulira mbu olina interest ze zolinyeeko abantu balowoozezza nnyo ku baana baabwe bokka nga balowooza ensi etandikira ku ye na baana be twali tuwandi tusayininga egundi y'emirembe nga kalukana kakagenda tukali wakati hmm. mukyalo mu banaŋŋamba nga esaba wandisi wenaremu mm. kaya jango saini bana na baba na bagena nga ningamba ngenda kujja naga nayo gere bigambe birungi nga era byengendo kuogera bibisinge dalachi ebirungi nembagamba kye kijjawo emirembe kwatu agala kuli kuteeka obutese emirembe nemaga ekijjawo emirembe fwafe mu economics tugamba obutali bwenkanya mu ngabanya keke yebogagabyensi mm. oli nawulira nga taliimu ali excluded mm. kanala abalinga abayekera ne mugamba eranga ne kumuzindalo tubwo yagale nyombe inonji buli omujja yagala mm. bobo yagale motoka enyonji buli omujja yagala bobo roza square mile yetaka yentufu omuntu okubeera nayo mm. nga buli omu ajagala buli kimu bobo yagala omwana asome dollars enkumi ttaano mm. tosindika mu upe enkumi bbiri buli omu byakola ki byayagala kati abanawulidde ekisaasi omukyala wa, wa dream yadda ngamba nti babuse ne bakira ababbi ne bagwa omugundi mu rujja rwabwe ne batemaka enamba z'emmotoka nayo gamba nti weereza sente emitwalo kumi ne bahwako emu laga nti eri wali eri yongerayo etaano oyinayo ku busente ne bayongera balekerawo enamba za nti ekikozesa abaana abo kwekulooza nti mwe muli bagagga fe tetuli hmm. so kati ate noono gwe bayita omugagga owokumpi nga naye atobyenga bo yalinga bo kati balowooza y'omu ku bali abalayi balowooza abagabanye hmm. ku zino sente so ndi mukwegaya nkyogera mutima mulungi bwe tuba twagala eggwanga lino itambule tuteekemu okwagala kale kaije ndoza ensonga eyo tujja givaako olwokubaira mm. nti uh, tuli wakati mukungubagate mm. kinyuma nnyo ate okubanga tutandika ate neera mulimu ekyokuyiga mm. tyobaoliawo tubeereko nebyetuyiga mu mbeera eno ate oba bageti yabadde ya biliyoni biri ne miliyoni nga bina Mm. ate betumaze okwogera betumaze okwogera n'okwemulugunya ate nemugandi kati tujikendezeza mm. yino katujitadde mm. ku biliyoni emiliyoni olusanvu ekitegeeza nti oba oliawo singa mwakirowoozezaako nga bukyali kyadde kisobokaneda singa bategedde nga bwegabe wakavideo eh. kali eyasobodde okkakwata yabadde nabo eh. nagaa nekino kisuse yes nono yabadde nabo hmm. naga mm, mm. actually abantu abaliking ebintu bwebiti bambi no abantu babera part of that ikadinjagala kugamba nene bekuba mutima ne baga nedda chimene kadinjagala kugamba hmm. waluwa abakulembeza abamu hmm. abana bala bendagano ya mafuta ne bajibaletera bajiriking eri amawulire wachi bajisa kushomedia ensege kole kyegirabe atebe bajiwa nibaddayo ate eri mm. abaana nebafiirwa emirimu gyabwe mm. kati bayinza obutakumana kufiirwa mirimu gyabwe oluusi nga bayinza nokufiira obulamu bwabwe kubanga erimu obuwairo obuli anti ugandan nti bannange fe tubirabye ah, so nti omuntu abambi nti ake ngaabantu nti si buli omuntu ali mu gavumenti mubi hmm. waliwo neinformation gyolwatukozesa wano mm. tetujija muggulu olwajja nagigwana gakaija mwe mutwogerera twagala eggwanga mm. libeere ki mm. ddungi kale kati wetugenda okuziika eh, omuzigawegambye mm. tiwenadde muwandikako namwisecando in the wind nemwite munyenye abantu gye bali bagezaako okusiikiriza ebadde ekyalwana okulaba nti erabika ebire bigigwako ate obudde bwe bukeeredde ndoza wafiiridde kwekumwa nobaka wagee we namuwadde mm. mugambo genda tugambire katonda bo mutukako mugambe na fe oranya hebu na mugambi na e na mugambi amugamba atya amugee no byatulese abantu efe bichali bubi kale tubebaze nyo bana fa bali ku sol tv program omunye kumachama yanze tusima pro nze nze nsaba kansabe busabi nti kasitamu atugambye nti kisoboka okwongera okukendeezaako era mwongere mukendeezeeko bwekibanga kisoboka ate ezo zemutemyeko nze nsaba nti ate zidde mhm. obaoliawo awantu wetusobola okulaba nti lazima zigasiza mhm. kuba olwona okuzikendeeza mhm. obaoliawo nezitatuuka eziteeka okutuuka um, oba nezitakola ate obaoliawo ekigasa kale uh, kaija twogere ku mbeera ya uh, Congo uh, kwegata ku uh, East Africa nkikoze mm. olw'okubeera mm. nti kaija ali mutegeka ez'okugenda mu parliament ya East Africa gyetumanyinga East Africa Legislative Assembly olunaku lwegulo mm. uh, ensi eza omukago ogwa East Africa omukaaga zakanyiza era nezaaniriza Congo DR Congo nayo yegate ku mukago ogwo kati no ekitegeeza nti ziweze ensi musanvu nambirira zezikola mm. mukago gwa East African Community kaijja kyogereko mu ngeri gyagalo kyogerako mu ngeri yonna mm. nenze kyanumye kye kyokulabanga uh, olwegula abantu bali mu duka duka abokumulirwano mm. gwaffe eri ekongo n'abantu mm. ababunoonya obunda bunda abayise mm. nabe iwa mu ggwanga lyaffe e uganda mm. mm. uh, neyanza gye neyanzege ah, mbadde um, ntera okuwa abantu ebyafaayo bya east african community abasinga kuba bitali biwandike simanyi na lwaki mm. east african community waliwo abalowooza mu yatandika mu nkaaga mu esatu mm. which is not true yali olwedde weeri uh, gundi lusematalo gwaggwa mm. asooka asooka hmm. germany nga bagezaako jikkakkanya amaanyi bagijjako amatwali gaayo mm era erimu kutwala yalina bayita tanganyika nga yeah. togigazeeko zanzibar ogigatako zanzibar nefuka tanzania ne bali wa bungereza kitongole kyamawanga amagatta ebiseera bakiyitanga the league of nations mm. nti a ah, kati gwe bungereza kati gwoba olirabirira nibagita mandate mm. kati ngaolubungereza erina uganda protectorate neba ne kenya colony kanefuka mandate mm. nefuka mandate kati nezikati nezikati kanekane ya katu zitambu zotia ya nizicho kilanga bajita germanist africa yes ee eh, mm. katu zitambu zotia nibasa ogundi bajita uh, ah, common service bureau mm. okubake ibintu bibakolida awamo planning ebile seno regati hale tu planning ya tu planning ya tu buno bubi pismeru wafi mm. kwekusa okulaba nabira ogundi communicarence bureau and East Africa nabera wo East African Railway mm. uh, uh, East African College yeri makere college mm. yafuka makere university chovola ba tuli mukulembeze wa East Africa yasomera ku e makerere ni e makere ya lukumu nwenda bini mwena yes anti mm, mm. anti service bureau okay. tutaniko bikolida mm. awamu mm. ngabulikimu chovoraba nti era bubwegena ne negwa musamu musamu mm. noro chaule wa pensioners bayo wasoboranga mu na Uganda ogena okola ministry ye Kenya mm. ngateria ganye mm. nogena ki sokati ebwezo eh, esibwezo funa independence niziraga ekintu kino kirungi mm. ne bakisigaza bakoze ngudo bakoze biki bakoze amasoyo nti nga bakolya mukebere research mm. East African uh, Bank Development Bank ne joraba wanunga ku constitution square mm. yeri yao nebya ne babikola lwaji amafuna east african airways mm. kati nitambulira wamo kati bwetuuka musanvu musanvu ero obutamaya rusi na kirungi kya burungi bwayo enkwataganya politics waffe iyo kwejo kwenye mu bwenyomi mm. negwa kati waitawe emyaka mukyenda mwenda mm. naga na ekintu kiri kyali kirungi okolera wamo ni bakiddama okulembeze ba Uganda gondo mu 7 moi ne i think was it chikwete mukapa yale mukapa mukapa mm. ne begatta ne bagatu kitandike mm. na gatu job tujewo obukwakulizo obulemesa abantu bafu okutambula bwe tugatta population zaffe abantu baffe bafuke banyiga kikatala kagazi mm. bwe bya bugagga nga baga mu East Africa mulimu amafuta mulimu kino nga oli ne waba investor nga kimuleta mangu mm. Ah, um, tugire tukole research um, tu, uh, politics tumukolerawamu ebyenfuna tubikolerewamu eh? tuddemu okufuna yakyova abalaba okwogera ku market tulina abantu miliyoni bibiri olaga e, eh, bwekola ekintu abantu miliyoni bibiri mm. mbafuna sente tulina enkonoma engazi bweti naye ekintu ekyolaba nti nolwayo tekinalabika bulungi mm. politics yasinga okulabika bwova ku summiti noddako ya minisita ne iyala mm. tulina byoddamu kuwulira kuba abo bagamba sanad gage buli omu bamusindika agenda kukola bibye mm. e, e, mm. kakati kenya nga bwe yali egirowoozako bwegyagala negikola tanzania fe netulaba ngaetagasa netabako kyetukolanatiwa e, ah, ah, hmm. yatandikiddewa hmm. obulya munayuganda weyatandikiddewampulira e, eh, eh. <laughs> kakati bwogattako eno mm. era mbadde njogeramu nga nyinyonyola abantu south africa nti katuba tuweze ensi musanvu twajja tugiaasokansi satu mm-hmm. netugatako rwanda burundi tugatako akati ensi musanvu kati bwoba olina ensi musanvu awamu mm. kati bategeeza aria efunye nene nti wewawo wakuzinira tokyalina strages mm. nti osobola okweyagala mm. nga kibagendera nti banansi nga buli omu tokyalina webakubuuza kakati wakwambo ekizibu kyembadera ngamba katu kyaina currencies musanvu kongo kyekuletera ekuletera ensi esinga ebyobugagga munsi yonna eyali badde opportunity mm. ekuletera maketi ey'abantu nti oba olina byokola byokolayo mm. bweoba olina byosuubula obitundayo so ekyo kongo hmm. ekikuleetera mm. mm. era nze mbadde ngamba nti era munze mu kampeni yange ngamba tulina okulwana okulaba nga east africa tugifuula ngerowooza ku muntu tenabakulowoozakubakalesaatugenda ah, ah, watuweza milioni ebisuka ebikumu ebisatu america erina milioni ebikumu bisatu mu ataano hmm. soka tuba tuvuganya ne hmm. population eyo kati ekyebuuzibwa population eyo tugikozesaaki ebyobugagayo tubikozesaaki ekitugatta abanna byabufuzi si babafunamu hmm. okuba bosaa kati mu europe nti awataali mirimu eh, bucyprus obusobola gundi zikula ekizagala okuzigasa ku european union kulaba nti tugira leverage nti ekendezaawo ku buzibu nti nsobola okgenda wali eri mm. bwoba olina ettaka nga liriko olutabazi nawakalu eddene ogamba eri waggulu gyenja okuzimba naye akati bwoba kano katobazi kokakoolina oba okafiiramuogunonya ha gunonya wali eri mm. era gundi manifesto yange kyeŋŋamba tujjewo restrictions okay. oba ebiremesa abantu mm. tujjewo work permit nga work permit y'omuntu ye national idm yeggwanga mm. nga batugamu east african uh, wound passport mm. nga bwengenda kati nti ku airport mba ngende kenya setaga visa mm. ngenda ku airport nembalaga national id nebakonamu mm. nentambula nenginda ebyo tulina okukola mm. tulina okusaawo research nga tumukolera wamu Okay. kuba research okukolera buli nsinga ekola ye ugenda okwesanga ba research director mwina musanvu mm. ekifo kyomu ezo sene ziddukirawo ebintu ebyo twetaaga tubikolera wamu tukendeze sene zetukozesa tugambe nti projects nti bwe tuba twagala gaali ya mukka mm. tuba twagala oluguudo olulinga olwetoola east africa yaffe tuluzimbe tugende mulwetaaga sente mmeka tulutandikira neeno lujja gakkira wano ebyo abantu bajja biwulira nga balawako nezimaaka east africa buli omwajja gamba nti omutemu agwange kankoleki mm. kanguteekeeyo olwekizibu uganda mm. yedirya bulundi mubutasasula mm. yes sizira banja fetu ali tulinga abayitise ki hey, eh, eh, eh. kadi fodo singo chikubire okube nduru mm. ni ate bakutuka mbusente ezikitambuza mm. burundi yesingo kubanjibwa mm. uganda awone diriyawo kenya lacho vula ali bali bayombanga munafe twagala ba staff mm. nga watu buza mbusente ezisasula zigenda kuvaawa awo ensonyi ne zitukwatamukko kaija tumbe umbe tusibule kubanga akadde kaffe kaweddeko um, hmm. ndowooza mm. ng'owumbawumba ku nsonga eno ey'omukago mm. ndowooza munnansi kati yandibadde akola kimudda kiikemu yoka no, ah, da munnansi mm. okuganyulwa mu ntegeka ah, munnansi ekizibu e, e alina okulwana okulaba mm. nga annyonyola abakaba ba palamenti mm batandika okulonda mm. abakulembeze mm. abagenda okuteesa ku nsonga batanga okubanja okay. ezibayamba okufunamu opportunities okay. Eh, e, gamba nti creating an acommunity of opportunities nti ngo omuntu amanya kino nkifunamu ah, njagala okusiibula mikwano gyange tinsaba katonda abankuumire mm. abakyanonyiza ayina yabo mubaka gwamanyi wa paramenti hmm. muŋambire nti kaijo ono yasaana okubeera omubaka akiikirira eggwanga kubanga zeŋŋenda okubeera peoples mp sol tv kuli era kujja okusigala kuba jeffrey mugerwa atutwala mu kitundu ekyebyemizanyo amanyi nze tusiima apolo katubagalize olunaku olungi ate tudemu olunaku olwenkya musibe bulungi era mweraba